俗话说哈，金山银四，但今年的春节呢过得比较的早，所以早早就进入了跳槽季。下面是关于跳槽你需要知道的十件事儿。首先了解一下人为什么会跳槽呢？人在职业中间有三个主要的收益，第一个是薪酬福利，第二个是职业发展，而第三个是个人的情感体验。当一个人的职业中间这三个收益有更大的兑现机会，或者是在这个原地受到损害的时候，就会产生一些。 跳槽的动力，但同时哈，跳槽也会有很多阻力，比如说对于未来的不确定性，对于新的行业和企业的不熟悉，以及需要在一个新的领域里面重新建立关系的人际成本。但是，当动力大于阻力的时候，跳槽的动作就会发生。当这种差值越大，这个动力就会越强大，这就是跳槽的动力学。生者之间职业发展呢，应该是最应该关注的部分。 发展中间要关注的呢是优秀的行业趋势、优秀的团队合作机会，要躲避的是玻璃天花板和寡妇职位。我们还举了唐骏的例子，讲明白什么叫寡妇职位。虽然跳槽会带来百分之二十到五十的涨薪，但是涨工资不应该是跳槽的主要原因。我们并不建议在三十五岁之前为钱跳槽，即使是更高的薪水，也要躲避一下高薪背后的风险。 你要谨防你看到的只是走量的月薪，所以是不是更高的薪水，关键要看是不是时薪变高了。如果把职业转换的动力按照吸引力、智力、短期、长期分成四个领域的话，那么最需要关注的是长期的吸引力。大家可以回顾一下这个职业转换动力图，那么也就是真正指向职业发展的那些因素。对于这些因素，要追不要逃。 不以职业发展为核心的跳槽都是耍流氓。怎么样确定自己是以职业发展为核心的跳槽呢？有四个问题帮你做一个自检。第一个问题是：新工作是不是能带来你最想要的价值呢？你是不是知道这个阶段最重要的价值到底是什么？第二个，我失去的是我能承受的吗？你是不是真真正正的思考过你最需要的、不能缺的底层价值是什么？第三个。 新工作最恶心的部分，我看到了吗？因为如果你不能承受它最糟糕的一面，你也不配拥有它最好的一面。而很多人在进去之前，仅仅看到的是艺术照。最后面，我现在的工作是不是真的已经没有价值了呢？还仅仅是我的方式方法不对呢？这些问题需要蛮长的时间去收集信息以及去思考。所以，提前一个月去思考是不是要跳槽，是一个重要的。 千万不要一拍脑袋做决定，一拍屁股就走人。那么，怎么去寻找优秀的、好的职位呢？我们提到了一个职业路径的漏斗。我们讲到啊，大部分的高级职位都是按照内部提拔、亲身体验、熟人举荐和求职招聘发布这样的方式一层层来筛出去的。所以，如果一个人紧紧盯着一些招聘网站，也许你很难找到一个特别好的职位。选择一个好的求职路径。 非常重要，这意味着什么呢？意味着你可以更多的邀请你的熟人帮你推荐工作机会，这样你可以进入熟人举荐那一层。这意味着你可以把你的想法告诉给更多信任的人，让他们帮你散播信息。这还意味着你应该主动的在互联网上，在论坛里面展示自己的作品，在工作中间创造更多里程碑。 同时，也意味着你可能当前的组织里面就有很多的机会。当你张口去问，当你张眼去看，机会就会多很多。如果你仔细思考，觉得真的有更好的方向，同时你也通过求职漏斗找到了更好的工作 offer，那么什么是一个好的转身离开动作呢？我们举了关羽的例子。首先呢，最好的离职时期是在阶段性任务完成、功成身退的时候。 第二，你应该为自己准备一个足够好的理由，并且找到自己的直接上级口头谈几次，最后再用辞职信正式的表达。在没有真正走之前，不要大肆的声张。第二，不要在现在的同事和未来的同事面前抱怨自己的上一家公司。如果有可能啊，当你入职以后，从商务方面、从人事方面，可以给老东家多一些支持。在一个低头不见抬头见的互联网时代。 这会是你良好名声以及未来的人际资源。说了这么多的如何跳槽这件事儿，我依然会觉得百分之七十的跳槽和离职都是非理智的，因为有很多事情并不能通过跳槽和离职来解决。就好像换游泳池并不能解决你不会游泳的问题。有一些问题啊，比如说自我管理、人际沟通、不懂得收集信息、不知道做决策、不知道自己想要什么，这些问题。 并不会随着你转换工作而消失，反而你一次次的度过了新工作的新鲜期以后，你会落入到同样的境况，最后面你会陷入一种常年的习得性无助，你会更加难以解决这些问题。所以，就像《心经》说的，叫做远离颠倒梦想，就近涅槃。这种情况下面，跳槽不解决问题，不如原地修炼的可能会更好。 最后一条，也是第十条，也是最重要的一条，你要记得，人活着，肯定不是仅仅的为了职业发展、发展再发展，发展只是为了有一天你遇到了真正要追寻的东西，你有更多的空间、有更多的机会、更多的资本去追逐。所以，如果有一天你确信你遇到了生命中间更重要的事儿，比如说梦想，比如说家庭，比如说自由。 上面的这些原则都可以放弃，记得成长长成你自己的样子。